こんにちは、粟田洋介です。今日は1月から6月までの猫カレンダーの絵を描いていこうと思います。 カレンダーの絵ということで、その月その月の季節に合った絵を描いていこうと思うんですけど、その季節の絵を描く時の私のアイデアの出し方とか、あとはちょっと気をつけてることを少しだけお話ししたいと思います。で、次回の動画では7月から12月の絵と、私がシリーズものを描く時に気をつけていることをお話ししたいと思います。では今日は1月から6月の半年分描いていこうと思います。まずは1月の絵ですね。 乾かしてここに猫の絵を描こうと思いますなんかキャンバスがこんな風になったまんまでこれ乾く前は全体的に絵の具がついてたので手で押さえるのも大変だったのでこう4箇所ピンでこんな感じで4箇所ピンで留めました動かないし描きやすいです はこれは1月の絵です。初日の出の絵ですね。初日の出っていうのは1月のお正月のイベントの一つですね。ありふれた題材なんですが、自分のスタイルで描いてみました。そのテーマっていうか題材ですね。こんな題材もあるのかっていうね、人を驚かせるようなものでもいいと思うんですけど、そうじゃなくても個性っていうのは表現できると思います。では次は2月の絵を描いていきます。 2月のこれまだ濡れてるんで、隣で3月の絵を描いていこうと思います。1月に初日の出、2月にハートでバレンタイン。とてもありふれた題材なんですけど、3月もありふれた題材でいこうと思います。 月はこんな感じですね。バレンタインの絵です。バレンタインっていうね、イベント的なことの他に、2月なので冬っていう季節感もちょっと表現してみました。で、今度は3月の絵を描いていきます。 3月の絵はこんな感じです。セントパトリックですね。セントパトリックもありふれたアイデアです。題材だけじゃなくて構図とかもすごいありふれてるんですけど、春の季節感と、あとは私らしいスタイルで描けいんじゃないかと思っています。では次は4月の絵を描いていきます。 4月の絵ですね。まあさっきの3月と同じように春なんですけど、もうちょっと暖かくなったようなイメージで描きました。4月はエイプリルフール。まあこれもありふれたイベントですが、 ちょっと楽しそうに口を開けた猫とか蝶々とかお花を描いてみました今日はちょっと絵を描いてる時に来てくれたんですけど最近うちの猫は自分たちのことで忙しくて動画にあんまり出てこなくなっちゃいましたねもしかすると私の猫を見るのが楽しみな方もいらっしゃると思ったので「洋介ズキャッツ」っていう新しくサブチャンネル猫 YouTube チャンネルを始めました 動画の最後に登録ボタンが出てくるので、あと一応概要欄にもリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってください。それでは今度は5月の絵を描いていきます。 これが5月の絵ですね。イベントってわけじゃないんですけど、ちょっと季節感を出してみました。実は1月、2月、3月、4月って全部違う色で描いてみたんですが、4月は青を使っていて、5月も青を使っています。ですが、違うタイプの青を使って、なんか違う色って感じで出ているんじゃないかと思います。こうやってカレンダーでめくっていった時に、 なんか違う色、違う色、違う色、で、なんかこれも違う色って感じに見えるんじゃないかと思います。次は6月ですね。 6月の絵がこんな感じです。まあ日本は6月といえば梅雨の季節ですね。なので雨が降っています。私はこの梅雨の季節のグレーの空と淡いグリーンの大地、その色の組み合わせがすごく綺麗だなと思っています。こんな感じで、これあと6枚完成したら、はがき台の卓上カレンダーを作ろうと思っています。 そんな感じで私が季節の絵を描くときは、その時期のイベントとかモチーフ、それから景色ですね。また季節に合った色合い、そんなものを使って季節を表現しています。実は何年か前までは、絵で季節を表現するなんてことをしてなくて、 服とかに絵を描いて販売するようになってから季節感っていうのを考えるようになりましたそれまでは私の好みで私の作品っていうのは夏っぽいものが多くてその頃委託していただいてたお店でこれから冬になるのに夏みたいなものばっかりだって言われてそれからいろいろ考えるようになってそれで絵画とかにも季節感とかを取り入れていくようになってなんか自分の表現の幅が広がったような気がします